sama plateforme yi ma yor communication bi xam nag man dama am sama gétt nag muy Faramaren music nag fa laa bokk muy sama gétt nag moo tax fu ma doon naan la aka from Faramaren music maanaam foofee sama cosaan mais kanta plateforme bu ko keneen soxlaa bu ñu juboo ci kàddu dama ñëw liggéeyal la noonu la demee daal mais mais ñenn ñi ne est-ce que Wally Balago Seck euh, xaw la maanaam wàññi tuuti parce que gis nañ ni à chaque instant da nga yaa ngi ci yaa ngi ci ginnaaw Youssou Ndour di topp ko mais Youssou Ndour Bercy laa ko liggéeyal jóge Bercy ñoo liggéey ko moom le premier janvier avec le premier mooy sept événement rek laay liggéey ak moom waaye nag ñooy ndekkinoo ñooy añanoo ñooy reerandoo ñooy fubaloo ñooy defandoo lépp yeah Youssou Ndour ñu nominé ko mu bokk ci 60 mu bokk ci 200 meilleurs artistes yi au monde mu nekk à la 69e place ki nga xamante ni moo di Queen Biz génn di wax wax ju ñaaw ci moom que ni Youssou Ndour mérité wul lool. man nag man euh, nopp garmi laayar man du ma dégg lu ñaaw du ma dégg loo xam ne lu bon la li may gis mooy Youssou Ndour mu ngi liggéey mu ngi avancé suma artiste mu ngi liggéey mu ngi avancé man sama plateforme maa ngi liggéey maa ngi avancé mais lépp luy médiocre wala lépp luy critique man du ma ko déglu. Ah, mais ñaa lu tax doo ko déglu parce que aussi tamit xam nga xam nga Youssou maa. sa waaye man néew ma ci compétition man ci mission laa ne chaque jour moo ko den ko. du plus petit au plus grand man loolu mooy sama concept. dossiers yi ñoo bari rek moo tax may xool rek lu compatible ak li ma bëgg xam nga on est des on est des Toucouleurs il faut qu'on trouve Toucouleur pour que Toucoul à l'heure en tant que Toucouleur. waaw d'accord est-ce que tamit doo def yow ba du mën lépp comme ni nga euh, casting bi ñi ci postulé wu dafa bari nga takkaloo ñëpp. man daal benn laay takk rek benn laay takk benn waaw sama lu sama baab def loolu du ma ko def. ok d'accord mais ci gàttal la toujours Mario. ah. non le 18 moom sama anniversaire la sama bés xam naa New York laa koy feeti jee naa yow doo mën a ñëw dama lay envoyé dama lay envoyé dama non dama am samay xarit foofu dama am samay xarit yu mel ne ñoom Boos ñaa ñoom Boo Diop ak suma sëriñ ku mel ne Rachid Ñang Baalo waa 24/7 naa Frédéric Dag la chaque année fa laa koy feete incha allah leen fa laa koy feete non gannaaw mënoo ñëw waaye ñu envoyé la image rek andi feere yeah jaajëf waay yàlla na yàlla defal jàmm ah.